मैं कोशिश करता रहूंगा जब तक सांस चलेगी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगा मेरी किस्मत भी छीन लो मेरी मेहनत भी मेरी उम्मीद भी तोड़ दो मेरा तजुर्बा भी मैं फिर भी चमक कर दिखाऊंगा जिस दिन से जीना शुरू किया है दुश्मन तो क्या मौत भी हमसे सहमी है अरे जिस दिन से जीना शुरू किया है दुश्मन तो क्या मौत भी हमसे सहमी है और जो सोच रहे हैं हमें दो दिन का मेहमान तो बेटा ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है कभी बिना मतलब के रिश्ता निभाया क्या तुमने जिसम ना चाहकर इस रूह से लगाया क्या तुमने ये कभी बिना मतलब के रिश्ता निभाया क्या तुमने जिसम ना चाहकर इश्क रूह से लगाया क्या तुमने और मुझे मत सिखाओ कि इंसानियत किसे कहते हैं जब ज़मीर ही बेच दिया तो फिर कमाया क्या तुमने कि जिस चीज़ की हमें तलब हो हम उसे दबाकर पीते हैं कि जिस चीज की हमें तलब हो हम उसे दबा कर पीते हैं और अपनी सलाह अपने पास रखो हम अपने हिसाब से जीते हैं ऐ जिंदगी तुझसे कुछ नहीं चाहिए जो चाहिए वो तू दे भी नहीं सकती कि ऐ जिंदगी तुझसे कुछ नहीं चाहिए जो चाहिए वो तू दे भी नहीं सकती मैंने इरादा कर लिया तो कुछ भी हासिल कर सकता हूँ और मेरे हौसलों से पंगा तू ले भी नहीं सकता और हमारी तरक्की से हैरान हो नमक खुद गांव पर लगा सकते हो कि हमारी तरक्की से हैरान हो नमक खुद गांव पर लगा सकते हो और क्या कहा रीस करनी है हमारी जीने की उम्र में जिंदगी दाव पे लगा सकते हो चुभ गई अगर कोई बात तुम्हारी तो मेरा किरदार खराब भी हो सकता है कि चुभ गई अगर कोई बात तुम्हारी तो मेरा किरदार खराब भी हो सकता है और किसी की बातों पर फिसला नहीं करते दोस्त तारीफ की शक्ल में तेजाब भी हो सकता है अरे क्या ढूंढ रहे हो मेरे अंदर मेरे जहन में सिर्फ और सिर्फ मंजिल का जुकाम मिलेगा और मेरे बेटे इश्क करना है तो सच्चा कर या तो मोहब्बत मिलेगी या मुकाम मिलेगा के अंधेरे कमरे में खुद को शराब पिलानी है फिर गमों के साथ एक रात बितानी है कि अंधेरे कमरे में खुद को शराब पिलानी है फिर गमों के साथ एक रात बितानी है और खुदा रोक कर रखना मुसीबतों को मेरी कुछ दिनों में उनकी धज्जियां उड़ानी है और उम्र बेशक कम है लेकिन मुझे तजुर्बे बहुत है कि उम्र बेशक कम है लेकिन मुझे तजुर्बे बहुत हैं और मुझे मारने वालों से कह दो मेरे चाहने वाले बहुत हैं अपना एक और दूसरे पे मैं के आज तू एग्जाम्पल में नहीं अपनों में शामिल होता कि आज तू एग्जाम्पल में नहीं अपनों में शामिल होता जितना अच्छा तेरा दिखावा था अगर इतना अच्छा तेरा दिल होता और जो ठीक नहीं लगा साफ मना कर दिया मतलब के लिए रिश्ते नहीं निभाए हमने कि जो ठीक नहीं लगा साफ मना कर दिया मतलब के लिए रिश्ते नहीं निभाए हमने और जो है अपनी मेहनत पर हैं तेरी तरह लोगों के पैर नहीं दबाए हमने मेरे दोस्त अगर तुझे कभी जरूरत पड़ी तो मैं अपनी जान तक परोस दूंगा लेकिन मेरे परिवार पे उंगली मत उठाना बीच में से मोड़ दूंगा हो गया उनसे एक तरफा वाला अब ना जाने मैं कौन सी मौत मरूंगा के कर बैठे उनसे एक तरफा वाला अब ना जाने मैं कौन सी मौत मरूंगा और किसी की हिम्मत नहीं हमारा रास्ता तक काट दे मगर वो गर्दन भी काट दे तो मैं चू तक नहीं करूंगा जब मुझसे पैसे वसूलने थे तब तो रिंग भी मेरे नाम दिखाने का